ਰੋਟਰੀ ਹਸਪੀਸ ਹਾਊਸ ਰਿਚਮੰਡ ਚ ਨੰਬਰ 4 ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਰੋਡ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਟਰੀ ਹਸਪੀਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਟੀਓ 'ਚ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੀਚਾ ਤਲਾਅ ਅਤੇ ਵਲ ਖਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਸਾਂਝੇ ਏਰੀਆ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ